Bos días a todos. Gracias por, por estar aquí con, con nos hoxe. Imos con un pouco de, de retraso. Eh, nada, o sentido desta, desta sesión é que, de alguna maneira, vos poidamos transmitir os retos nos que se ve implicado o museo nestes momentos, atendendo a unha das premisas fundamentais nas que estamos inmersos neste momento, que o da eh, transformación digital, a verdadeira transformación digital deste museo, que é un museo tremendamente consolidado dende, o punto de vista das súas coleccións, das súas instalacións e da súa estrategia de comunicación, pero que nestes momentos estamos intentando abordar unha forma diferente de relacionarnos cos nosos visitantes e de alguna maneira de xerar unha experiencia completamente diferente que de alguna maneira poda eh, asumir os retos aos que se enfrontan os museos do século, do século XXI. Dentro deste, deste proxecto de Poinova, o museo vai a abordar eh, dous subretos distintos que están perfectamente aliñadas coas inquietudes que dende a dirección e os servizos técnicos do, do museo entendemos eh, fundamentais. De alguna maneira, aí podedes ver as necesidades que nos eh, identificamos coa diagnose que fixemos cando chegamos ao museo. De alguma maneira, un museo como este, un museo prácticamente centenario que acumula unha colección verdadeiramente extraordinaria e tremendamente heteroxénea que abrangue dende a prehistoria ata arte contemporáneo, eh, presenta un consunto de aplicacións individualizadas que operan sobre plataformas diferentes e que non están interconectadas, o que de alguna maneira redunda nunha perda de eficiencia e na demora na eh, aplicación de respostas que permitan corresir as alertas ou as emerxencias que nos eh, temos. Por eso entendemos fundamental desenvolver un sistema de xestión integral de toda a información que aglutine nunha mesma plataforma, nunha mesma interfaz intelixente as diferentes ferramentas que o museo emprega habitualmente no seu funcionamento operativo diario. E outra gran cuestión na que estamos implicados é na de tratar de incrementar e diversificar a nosa audiencia, tratando de renovar ou de complementar a nosa proposta expositiva, facéndoa máis amena para perfiles de público que son máis proclives á incorporación das novas, das novas tecnoloxías, principalmente os mozos e eh, os xóvenes. En ese sentido, a outra necesidade que nos identificamos foi a de incorporar no momento no que nos atopamos de xerar novas propostas expositivas para o futuro, esos entornos virtuais que permitan a transferencia, a transmisión de contidos dunha maneira máis amable, máis atractiva dende punto visual e que de alguma maneira permita xerar eh, contextos máis, máis comprensivos que permitan mellorar a experiencia do eh, visitante. Esta é, de alguma maneira, as necesidades principais que pretende atender este proxecto de eh, compra pública innovadora. Neste sentido, definimos dous subretos dentro do reto de eh, abordar ou eh, encarar o Museo do século XXI. O primeiro deles é de xestión integrada de coleccións e edificios do, do museo. Como vos comentaba antes, dende o punto de vista do registro da xestión das nosas coleccións, eh, nestes momentos manexamos tres bases de datos diferentes que, que contemplan a catalogación das eh, obras do museo que se dividen en tres categorías en función da tipoloxía de obra. Temos unha base de datos que é en patrimonio, que foi desenvolvida por unha empresa tecnolóxica de base tecnolóxica portuguesa, na que temos incorporados máis de 36.000 registros e que contan con, con eh, contido multimedia asociado a cada un destes 36.000 registros. Por outra parte, temos eh, programa COJA, que alberga a colección bibliográfica, gráfica e sonora na que están incorporados neste momento máis de 136.000 registros diferentes, dos quais un bon número deles están xa digitalizados. E finalmente temos outra base de datos que é Atom, que almacena obras de carácter documental, que conta agora mesmo con máis de 67.000 registros e casi 40.000 registros digitais. Pero aparte destas tres bases de datos, hai outro tipo de información que se xenera a partir de outras ferramentas distintas, como é toda a colección arqueolóxica e os movimentos de obras. Vale, pensade que Este é un museo seralista que integra obra dende a prehistoria ata o arte contemporáneo e de aí a tradicionalidade das ferramentas que estamos empregando habitualmente. Por outra parte, moita da obra, como vos comentaba, está digitalizada, materiais documentais, bibliográficos e sonoros, e tamén contamos, dende hai moi pouquiño tempo, cunha digitalización de alta resolución en todas as obras do museo e moitas delas en, en alta, en superalta resolución, en resolución Sigapixel, que forman parte da visita virtual que eh, inauguramos hai un mes eh, escasamente. Outra das problemáticas que temos é que todas estas bases de datos atenden á colección, pero desatenden por completo os edificios. O Museo de Pontevedra é un museo disperso, inmerso na cidade, que conta con seis edificios diferentes, o que, se, o que provoca unha serie de disfuncións no seu funcionamento operativo diario. E estamos agora inmersos na xestión de riscos e emerxencias, que é algo que queremos implementar de maneira específica. Ainda así, o museo conta con un sistema de circuito cerrado de televisión, composto por aproximadamente 100 cámaras IP, que se con cun software específico, a Vigilon. Eh, como vedes aí, as cámaras son compatibles co protocolo ONBIF, o que permite integralas noutros sistemas diferentes, e ademais os fondos contan cun control de accesos automatizado o acceso aos fondos mediante lectura de tarjetas MIFAR gestionadas por o software de control Dorlet. Tamén temos operando sobre unha plataforma diferente a monitorización das condicións ambientais Neste sentido, se monetariza temperatura e humidade en todos os espazos expositivos destes dous edificios que están interconectados, o edificio Castelao e o edificio Sarmento, que se conectan a través de dúas plataformas eh, elevadas. Eh, están permanentemente en medición os parámetros, cada 15 minutos se realizan medicións a través dunha rede de sensores conectados vía, vía radio e toda esta información se arquiva en tempo real en archivos TXT. Tamén temos controladas as condicións lumínicas baixo unha domótica que permiten establecer diferentes escenas con intensidade lumínica diferente. Contamos cun heliómetro que mide a intensidade lumínica exterior e toda esta instalación é do fabricante LuxMate, como podedes ver, ver aí. Pero a pesar de que temos todo isto e que funciona sobre plataformas diferentes, tamén temos unha serie de cadencias de carencias importantes en dous ámbitos fundamentais. Por unha parte, na xeolocalización das obras, que non está xeolocalizada, e de alguna maneira pretenderíamos que en este traballo previo se integre información xeorreferenciada sobre a documentación arqueolóxica que temos no museo e que de alguna maneira permita tamén o posicionamento das obras que están dentro do propio museo. E outra cuestión que nos preocupa e que pretenderíamos integrar neste sistema integral de información é a xestión automatizada de aforos en tempo real nas diferentes dependencias do museo. Eh, neste sentido, isto é o que pretendemos. Pretendemos aproveitar voso coñecemento experto, voso know-how, para que nos fagades propostas de como abordar esta xestión integral e innovadora das coleccións e dos edificios do museo para optimizar o traballo dos diferentes técnicos que traballan a diario no museo, conservadores, conservadores restauradores, responsables de mantemento de sistemas informáticos, a través dunha ferramenta eh, innovadora que integre toda esa heteroxenia información que agora mesmo está operando sobre plataformas diferentes nunha única plata, eh, plataforma que facilite o manexo operativo diario do museo e optimice a súa xestión. Nos, idealmente, de alguma maneira, estábamos pensando que isto operara como ten que ter datos geolocalizados a través dun sistema de información xeográfica e que, de alguna maneira, se incorporara un BIM que permitiera a visualización in, eh, tridimensional de toda a situación actual para facilitar a toma de decisións. Entre as cousas que debería integrar este sistema eh, que propoñemos é a xeolocalización das obras, o seu rexistro aceitado, a caracterización e conservación preventiva de das coleccións e a súa digitalización na parte eh, que non este, a xestión de riscos e emerxencias tanto das coleccións como dos edificios, a monitorización das condicións ambientais e o control dos parámetros de seguridade e a determinación de aforos en tempo real. Isto é un pouco a definición deste eh, reto que nos plantexamos abertos a aproveitar o vosso coñecemento e a vosa experiencia para acabar de definir, concretizar e darlle a mellor apariencia e formulación a esta solución. Vale, isto é grosso modo as características do primeiro reto. E temos un segundo reto que ten que ver coa necesidade de mellorar a experiencia do visitante, esa necesidade de incorporar entornos virtuais que permitan esa transmisión de contidos que nos facemos dentro do museo dunha maneira máis atractiva e que permitan serar entornos comprensivos que faciliten a interiorización desa eh, información. Nese sentido, e tendo en conta que nós estamos traballando agora nunha posibilidade de que se incorpore a un museo un séptimo edificio que sería o convento de, de Santa Clara, estamos anticipando o que podría ser o futuro proxecto expositivo. En este sentido, permitiría ou quiséramos ter unha proposta dinámica que de alguna maneira permita coñecer e ensinar a transformación da cidade histórica de Pontevedra dende a época romana ata a actualidade, tendo en conta os principais elementos que forman parte deste relato. O complexo río Ría, é imposible entender a historia da cidade de Pontevedra sin ter en conta o río, é responsable dos seus períodos de aposeo e dos seus períodos de decadencia, as edificacións, a trama urbana e a conexión entre estes diferentes elementos a través dun modelado 3D dinámico e con textura hiperrealista. Eh, neste sentido, non se trata de implementar unha solución tecnolóxica que nos quede moi ben, sino que de alguna maneira ten que estar amparada, ten que estar baseada nun rigor científico importante coa incorporación de eh, diferentes especialistas que a partir do análise, da análise crítica das diferentes fontes existentes, a arqueoloxía, a arquitectura, a historia de arte, permita que de alguna maneira esa proposta tecnolóxica de resposta á situación actual do noso eh, coñecemento. De alguma maneira, tamén terían que ter estes entornos virtuais, capacidades de búsqueda, de recomendación de contenidos personalizados para que cada visitante poda encauzar e poda orientar a súa visita en función das súas propias inquietudes e da información que considere máis relevante. Debería ter a posibilidade de ter contidos enriquecidos para que as persoas que, que queran profundizar na información que poidan ter canais eh, diferentes e, de alguna maneira, pois aí tendes eh, algunhas das eh, capacidades que debería integrar estas cuestións e que, de alguna maneira, poderían dar resposta a esta exixencia que nos temos. Estos son fundamentalmente as características destes dous retos nos que nos pensamos susceptible de ampliación, de mellora, de reordenación en función do que vos agora nos poidades, en función da, da vosa experiencia, eh, axudar a, a configurar. Nos estamos realmente moi contentos de que teñamos un índice de participación tan elevado, temos moitas expectativas en que esta proposta poda sair adiante e a acollemos con moitísimo interés o que nos poidades dicir. Eu son o director do museo, son arqueólogo, a miña formación é especializada e este ámbito das novas tecnoloxías chego ata onde podo chegar Sí que coñezo que se está facendo en moitos sitios porque estamos en contacto con múltiples museos, visitamos moitas instalacións e sabemos o que hai. Está comigo Damián Rey, que é o noso responsable de novas tecnoloxías no museo, enseñeiro de formación, co cual nos aporta tamén unha visión distinta e moitas das preguntas que poidades facer agora seguramente vai a responder el máis que, máis que eu. Vale. Eh, basicamente iso que vos queríamos transmitir, estamos agora atentos ás vosas preguntas, inquietudes, propostas ou, ou demandas. Alguén? Sí? Interesante, supercomplexa tamén en algúns postulados. Eh, gustaríame destacar simplemente o feito de que neste, neste enunciado do subreto 6.2, pois eh, voto en falta <clears throat> cando falas de personalización dos contidos que ofrecemos a xente, damos por feito que os contidos están creados. No. É, eh, é cuestión de buscalos moitas veces. Sí, so, so, so eh, E, eh, eh, o apoio sí. e eh, a creación de contidos adaptados a diferentes perfiles sí. de, de visitantes é unha asignatura pendente sí. no Estado de Arte colosal. E eh, non chega con eh, acudir a un repositorio É dicir, imos atopar aí as cousas que sexan máis aceitadas para este neno, para este adolescente, para esta eh, persoa maior procedente de sabe Dios donde. Eh, necesitanse canles para multiplicar a cantidade de contidos disponibles sí. e hai que facilitar o labor, a tarefa da xente que traballa nesa creación de mm, narrativas eh, adaptadas a distintos públicos. Non é algo que estea resolto a día de hoxe e creo que polo menos no, no planteamento que nos comentaban pola mañá de propostas de proxectos en TRL4, TRL7 nesa, nesa franxa, hai moita marxe para facer investigación interesante apoiada nos contidos que se atedes de cara a ver como <clears throat> se pode facilitar o traballo cooperativo de moitas persoas de distintos eh, mm, perfiles e formacións de cara a identificar todos os posibles elementos das coleccións que conecten cos intereses e os perfiles de múltiples visitantes. E mesmo ver como eso se pode apoiar a día de hoxe con inteligencia artificial, que hai, hai uns desenvolvementos recentes que son espectaculares, sonarán vos os sistemas de xeneración de imaxes a partir de descripcións textuais eh, tipo Dalí e similares, son eh, ferramentas que están acadando un nivel de madurez moi, moi interesante como para multiplicar por 10, por 50 a productividade da xente que tiñamos eh, ata agora creando contido multimedia para facer chegar as, as audiencias. E, é unha liña na que estamos investigando nós tamén na Universidade de Vigo e no Centro de, de Investigación Atlantic e realmente promete. E, creemos bueno, pois que neste, nestes enunciados fai falta un, un epígrafe destinado a facilitar, promover a creación de contidos adaptados que ata agora, <clears throat> agora mesmo estou eh, coordinando un proxecto Horizonte 2020 que fala de, de contar historias ao longo dos camiños de peregrinación, ou mellor historias artelladas ao longo de 7, 20, 30 días <clears throat> dende Valles ata Santiago, conectando con intereses de distintos tipos de peregrinos. E o traballo de xenerar unha soa narrativa son meses e meses dun historiador. Sí, sí. Eh, pero se facilitamos o labor de bucear por eh, repositorios de documentación, se lle aforramos ao diseñador gráfico, o, crea, creador visual, o 70% do tempo, porque lle podemos dar unhas imaxes de partida sobre as que traballar en cuestión de minutos, se temos boa descripción do que queremos, iso podese multiplicar, e o mellor é a, é a clave, xa non ter tan, tantísimos milleiros de registros digitalizados como ter artelladas boas historias en torno a eles que no prazo que nos pode dedicar un visitante a un museo dende media hora ata tres horas saibamos exactamente que que contidos que pílulas poden resoar mellor cos intereses coas preferencias desa persoa. Logo, bueno, <laughs> simplemente postularme de que dende a Universidade de, de Vigo, dende Atlantic, temos vos eh, vimios para construir cestos. Eh, estamos feitos a a colaboración interdisciplinar tamén. Eu veño do ámbito das telecomunicacións, teleco por deformación xa <laughs> eh, case conxénita, pero vimos traballando moito con xente de humanidades, de didácticas especiais daqui do campus de Pontevedra. Logo estaremos eh, eso, encantados de participar en propostas, axudar a dar eh, forma a ideas. Ten, ten moitísimo percorrido. Sí. Gracias eh, completamente de acordo, vale? Nunha presentación tan corta como esta é imposible tocar todos estes temas cando falaba de que non se trataba de extrapolar ou de serar esas, esa virtualización sino que ten que estar amparada nun proxecto de investigación coa incorporación de, de distintas persoas efectivamente non se trata de coller e volcar a información que hai sino que serar contidos completamente diferentes e eh, e adaptados. É que non só son eses especialistas, sino que teñen que haber outros especialistas distintos que convirtan ese lenguaxe, esa lenguaxe técnica nun lenguaxe, nunha comunicación amable adaptada aos diferentes tipos de públicos. É o que nos sempre contamos a diferencia entre o saber sabio e o saber ensinado. Claro, son cousas completamente distintas, completamente de acordo, é un pouco o sentido tamén da proposta, está, está pensado neso. Alguna cousa? Nada, non sei se... Si, sí? Gracias. E no último punto te sinalado inteligencia artificial eh, semántica eh, con procesamento de linguaxe natural ve únicamente eh, bueno, sinalado como para personalizar a experiencia de búsqueda e recomendación. Non sei se eh, tedes pensado outros aplicativos dentro do museo pois desta tecnoloxía de, de inteligencia artificial semántica ou se se poden propoñer outros ámbitos de aplicación? Eh, completamente. Nos estamos abertos a calquera solución que poda mellorar a nosa, a nosa proposta e a nosa idea. A nosa idea, como os comentaba, se fai dende unha formación básica que non pode abranguer todos os desenvolvementos actuais que teñen estes, estes retos. Nese sentido, estamos completamente abertos a calquera proposta que entendamos que vai a mellorar e que vai a redundar nun produto final moito mellor do que nos pensamos inicialmente. parece obvio, pero, pero gustaríame concretar, eh, entendemos que esta experiencia eh, queremos diseñar para ter unha infraestructura física sí. estable sí. no museo. Sí. Eh, ao margen de que después se pueda propoñer que sea factible trasladala ou, ou dinamizala pois, a través de outros métodos, entendemos que é para sí. montar un propio sí. museo. Vale. Eh, a idade do público objetivo, falamos dos, dos rapaces, pero entendemos que vai estar exclusivamente centrada no público máis xoven o buscamos que sea unha experiencia no, no. atractiva para os xóvenes, pero para o público xeral. É unha, unha experiencia transversal que atenda as necesidades dos distintos tipos de público que chegan aos museos, no que o público escolar é un público importante, pero hai un público familiar, hai un público adulto, hai un público senior, que teñen necesidades, inquietudes e que estamos obrigados a darlle a todos a resposta que, que, que queren. Fantástico. Cando falamos despois da, tamén do tipo de contido, parece que nos centramos moito no máis eh, patrimonial ou a, arquitectónico, eh, entendemos que tamén ese contido irá destinado a, a poder eh, xerar eventos históricos ou centramos exclusivamente, pois como indicamos aquí, na, pois, na trama da cidade, o crecemento, a transformación da cidade, ou buscamos eventos pois máis dinámicos, máis históricos da propia cidade. A ver, un pouco o que comentaba, nos, eh, dendo o punto de vista de, de relato, de proxecto, de futuro proxecto expositivo, esta parte para nos é fundamental En todo caso, non pecha outras posibilidades e todo o que sexa enriquecer, mellorar e facer un maior eh, rendimento da nosa proposta é eh, perfectamente asumible. Bueno, non quero parar máis no micro, non se se máis preguntas. <laughs> Alguén máis? Sí, sí. En la otra sala habíamos propuesto pues, si se quería presentar a alguno de los participantes y mm, si busca colaboradores o si quiere describir sus capacidades o qué necesita para completar su propuesta o si quiere presentar alguna idea de propuesta a ver si a vosotros os parece interesante, pues para sacar el mayor partido a la, a la consulta. He teño tomada nota de prácticamente todos, entraron dos personas al final que han tenido localizadas, pero si vos queredes presentar e eh, facer algún tipo de, de posible proposta complementaria, estamos abertos. Nada? Pois... Pois entón nada, damos por, por pechada a sesión, moitas grazas pola, pola vosa eh, participación. Eh, os que non me dichedes o voso contacto, por favor pasade por aquí, vos dou eu tamén o, o meu, por se tendes algunha cuestión, estamos abertos a facilitar dentro do que nos poidamos calquera outra información que vos permita axudar a eh, configurar este, este reto. Vale, sí. Sobre o reto, perdón. Sobre o OUN. Sí. perdona un momento. Micro. Perdón, dime o te uno. Moncho. Hola. Era relacionado con, eh, comentando que actualmente utilizáis tres aplicaciones para elevar toda la documental las obras que de, que el el museo. E estades falando de facer como unha aplicación completamente nova. Todos os registros que abrían en esas tres aplicacións, habría que migralos, habría que trasladalos á nova aplicación, entendo. Entendo que coller e que migralos que é complicado, máis ben aí o que temos nosa a idea de coller de beber desas aplicacións e coller telo centralizado, porque despois aí o que intentamos en gran parte é coller e engadir máis contido, sobre todo co tema de xestión de, de riscos, das obras, de coller, temos unha obra aquí que está catalogada deste modo e resulta que ten pois unha temperatura, unha humidade na sala X, sabemos onde está posicionado, sería coller e integrar todo. Gracias. Eh, unha preguntiña, tedes algún tipo de estimación de tempos para para as presentacións, eh, de paso que pregunto, pois, se, se, donde, donde se vai a facer? Eh, desde No Consulting, sabedes, esto, nos estamos coa parte da presentación do reto, pero que toda a parte de implementación administrativa, eh, Susana Fernández, eh, a que, coa que tendes que, que contactar en cuanto a plazos, tempos e eh, demais, entendo do meu punto de vista. Si ti... si, Vale. Alguna cosa? Pues Pois nada, pois eso. Levantamos a sesión. gracias grazas pola vosa presencia e aquí estamos para o que precisedes. Vale, gracias.